ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଂହାଠାରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଲୁଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟେଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତଲାଲ ଦୀପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ହୋତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଜ୍ଞାରାଣୀ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଆଇସିଡିଏସ୍ ର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଛବିଶ ଲକ୍ଷ ଏଗାର ହଜାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠିରୁ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ